ñoo ngi siiwur ci youtube bi ci suñu chaîne bi di 3B TV ñu leen di jaajëfal di leen ndokkeel di am mbégte ci ñoom ñu gis nañu liggéey yi rafet na macha allah ni ñuy toppee vidéo yi di ko partager ak yëpp macha allah rabbi euh, ginnaaw loolu euh, ñu indi woon tegtal boo xam ne pour fajub aajo la muy naafi la goo xam ne dana la jegeloo yàlla dana faj sa yaajo incha allah bu fekkee nit ki am na aajo ndax léeg-léeg nga gis aajo yoo xam ne da nga ci ñaanlu ba sonn léeg-léeg nit ñëw ci ñun wër fu ne ba sonn fay xaalis ba sonn nee na dem naa sëriñ ba sonn defal ñaan bi balaa ngay delluwaat ci benn sëriñ incha allah bu fekkee mënoo koo def it boo amee nit ku sell ku la ko mun a defal baax na ci ndax ñaan moom ki ko ki gémmiñam dem ijaaba mooy ki nga xam ne sax na ci jaamu yàlla macha allah. ñuy wax ne vidéo bi ku ci jot rek te mu neex la ñoo ngi lay ñaan di sàkku ci yow nga aimé ko waaye it nga partagé ko ndax yomb na partagé partagé dimbali ci jaamu yàlla yi ku ci jëriñu rek dañ ci am li nga xam ne moom moo di tuyaaba macha allah loolu rek yàlla mën na cee faj xaaju nit ndax yàlla wax na ne yàlla yont bi wax na ne yàlla du deñ ji dimbali jaam bi fekk jaam baa ngi dimbali ay jaamu yàlla yi waaw waaw ñoo tax ñu sonnee lii macha allah ñaan gi nag moom moo di nit ki day julli ñaari rakka ginnaaw bu mu laabee bërëb bi mu nekk laab bu mu nee sax na sangu set soog koo def ni mu koy defee nag bokk na ci da koy def ñetti yoon ci bés bi waaw bu suba si bu xëyee balaa jant bee génn ak ci digg bëccëg wala yoor-yoor bi ak guddi gi ginnaaw bu mu jullee timis incha allah. ni mu koy defee moom moo di day naafila ñaari ràkk ràkk bu ci njëkk bi da ciy def li nga xam ne moom moo di fatiha ak ayatul kursi onze fois onze nag li muy jàpp point mystique huwa la huwa huwa nag moom mooy moom yàlla waaw huwa allahu ahad dégg nga huwa yàlla la kon onze tur yàlla lay jàpp li mu point mystique bi tur yàlla la bu defee ayatul kursi onze fois mu rakk ñaareel mu defaat fatiha ak zulzila onze fois isa zulzilati ardi onze fois bu ginnaaw ba mu taayaa sëlmal daal di def li nga xam ne moo di istixfar moo di astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah soixante-dix fois na ko def nag bu mu ko def defu yàkkamti na ko def te sellal 70 li muy jàpp mooy kun bu ko defee def li nga xam ne moom moo di faatixatul kitaab faatixatul kitaab da koy def moom it luy tolloog téeméeri yoon bu ko defee téeméeri yoon ginnaaw gi mu def ñaan googu nekk ci écran bi muy suxrujun kii ahlalun suxrujun ruuxun dégg nga ahlu ahlalun suxrujun ruuxun moom lay def moom it onze fois la koy def moo di huwa bu paree ci loolu def salaatu boobu nga xam ne moo ngi ci jawtu kamaal ca mujj ga allahuma salli wa sallim ala ayni xaqi lati tatajalla minha urusul xaqaay ayni maarifi aqami siratika taamil asqami waaw moo nekk ci digg bi bu ko defee moom it da koy def li nga xam ne luy tolloog 77 fois 77 nag point mystique bi mooy am waalu alal waaw maanaam kon da ngay gis ne naafila gi day xëccaale alal incha allahu rabbi bu ko defee ba pare daa di tàllal loxoom ñaan yàlla tàllal loxoom ci kaw ñaan yàlla waaw loolu dafa bokk ci charte ñaan nga tàllal ki ngay ñaan nga suufe suufelu bañ a diis diis lu doon te xam nañ ne yàlla moom dajal na boppam waaye loolu bokk na ci wane ne jaam nga tàllal say loxo ñaan yàlla sa soxla nga fas ko ci ñaanal ci umma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem fu jullit nekk yàlla defar ko jàmm ci kàttanu yàlla nga def ko ñetti yoon ci bés bi incha allahu rabbi wallahi ku ko def ba muy juróom-ñaari fan te moyul yàlla ci diggante bi sellal ko ànd ak sellal wallahi soxla boobu muy yéene nekk ci xolam te munta faju yàlla dana ko faj fekk làmbo wut ak mooy yàlla incha allah lii la ñoon dañ ko indi ñoo leen di ñaanaat beneen yoon mboolem koo xam ne seetaan nga vidéo bi te rafetlu suñ liggéey ngalla nga aimé ko wàññiwu la dara waaye it nga partagé ko incha allahu rabbi dimbali ci li nga xam ne moom moo di jaamu yàlla yi comme ni nga ci jëriñoo ñeneen jëriñoo ci noonu nga xam ne kenn dootul sonnee dem ci ay sëriñ macha allahu rabbi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala